үч пробиркада алкендерге окшош үч зат бар биринчи пробиркада алкидин ордун активдүү алмаштыра ала турган эки байланышка ээ винил бутил эфири бар ага биз бромдун гександагы эритмесин кошобуз бром гексан эритмеде ошол замат түссүздөнөт экинчи пробиркада циклогексан бар активдештирбөөчү орун алмаштыруучу заты менен брому гександы циклогексанга куйганда да бром эритмесинин түссүздөнүшү жүрөт үчүнчү пробиркада активдүү эмес корш байланышы бар акриламид жайгашкан ага да бромдун гександагы эритмесин куябыз бромдун эритмесинин өңү эч өзгөрбөйт ошол себептүү активдүү эмес алкендин орун алмаштырган сат, бул учурда амид группасы эки байланыш менен бромдун кошуп алуу да кыйналат